პრიმი ჩაირთო უკვე ამას ყურადღება არ მიაქციოთ რომ მომდის მესიჯები და იმედია ჩემი ხვა კარგად ისვის ეხლა ხალხი შემოვა და უკვე გასაგები იქნება ყველაფერი აა საქმე იმაში არ ეს რაღაცები მომდის და მოდი დავალდოთ სანამ ხალხი შემოვა სანამ კი მე ვითამაშებ ბლოკსენკას მოდი ჯერ დავალდოთ ხალხს აი ასე და ისეც დაველოდოთ კომენტარებს. აა გამარჯობა, გამარჯობა. კარგად ისმის. აა ახანა ვარ ახარა. კაი. აა ეხა შემიძლია უკვე დავიწყო Minecraft-ის თამაში. და იმედია თქვენთან ეკრანი ჩანს. აა აა არა, თქვენთან როგორ ჩანს არ არის. всё, აი ხლა არის. ეგ არის. ხო. ეხლა ჩანს. აა ორტანი ტესტავ არაფერია. ზრდ გამარჯობა. უბრალოდ ტესტავ რაღაცებს, არ მიაქციოთ ყურადღება. ხო, წესით ყველაფერი კარგად მუშაობს. ეხლა აბა გავადიდოთ ორ წამი რაღაცას ვაკეთებ პროსტა. მაინტერესებს რამდენად გადიდებულია და რამდენად არა. ამიტომ აა კაი, რაც არის არის იმედია ეკრანი გადიდდა. აა კი, მოიცავ, რამდენიმე წამი დაველოდოთ. აა კი გადიდდა. მაშ გამოდი შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ იმედია. აა თქვენთანაც ხო აი ეს ყველაფერი არის ცოტა თქვენთან აგვიანებს, მაგრამ ლაივი გავაზია რომ არა არ არის საჭირო როგორც ჩვენ გინდა მაგრამ მაინც არაა საჭირო ამიტომ კაი მოდი დავიწყოთ აჰა პირველ რიგში მინდა ვითამაშოთ კრეატივის არა მოიცი ის თამაში მინდოდა ლაკი ბლოკი კი არა ის თამაში მინდოდა აქიდან აურჩევ აა ხო გამახსენდა ეს ლობი გეიმსი არის გეიმსმენი და ეხლა რაღაც მინდოდა აქიდან ბედვარსი, სკაივარსი აა აშენებაზე იყო, მოიცა. იპოვო მოიცა, აი ესა, ბულით ბათო. და აა სო, ეს არის. შევიდეთ ეხლა სოლო გინდა თუ ნისა რა ვიცი ბულდ ბათლის სოლო და ბულდ ბათლი რა ვიცი სოლოში შევიდოდი ისე მეგობრებო მინდა გადაგიხადოთ მადლობა იმაზე რომ ავედით აა 900 გამომწერზე ძალიან მიხარია ამიტომ მოდი შევიდეთ სოლოში აურჩიოთ რომელიმე მაპი მოდი ყველაზე მეტი სადაც ათორები დიდად ლობდინი არ მინდა და დაველოდოთ ამდენი წამი და უკვე შემოდი აი ასე აა აი ეხლა დაიწყება 30 წამია დარჩენილი აი ასე შესანიშნავია და აი ხა დაიწყება სტრაფად რა და ავაშენოთ რამე ისე კი მიხარია 900 გამოწესრიგავედი და იმედია 1000-ზე ჩმალიაოთ და მოჩაიწყება ყველაფერი და რასავაშენეთ პორტალ პორტალი კი ბატონო ჰა აა პორტალს ავაშენებ როგორ ავრჩიო პორტალი. დავაკლიკო თუ რა. და всё. ეხლა ავიღოთ პორტალის აშენება თუ გინდათ, აჰა, გიშენეთ თქვენ ყველაზე გიოცავ 900 აა გამოწეს. მადლობა ძალიან დიდი. მოდი ახლა დავიწყოთ რა, პორტალი გინდა თაგიშენეთ პორტალს. იმედია აა რა ქვია დრო მაგ, ხო 4 წუთი მაგ. მაგდენ ხანში უკვე ყველაფერს მოვასწრებ ამიტომ აა გავაკეთოთ პორტალი პორტალი ხო რა პორტალი იქნება და <laughs> არ ვიცი ეს გავს თუ არა პორტალს მაგრამ პორტალი რა პორტალია თუ არ იქნება რამე ხო აი იმაშება ეხლა უნდა გავალამაზოთ მოიცა ჩაუწიოთ ხმა აი ესე და ავიღოთ კივეები ვიტყვი თუ რა თქვია და როგორმე დავიწყოთ გალამაზება ძალიან ბევრი დრო გვაქვს რაღაც არ გავს ძალიან ლამაზ პორტალს მაგრამ რაც არის აი იყოს რა არამე 4 წუთი 3 წუთი აჰა აა აი ასე ესე და აი ესე როგორ შემოვიდე ანუ რისთვის გინდა თა შემოსვა ანუ ეს არის ყველაზე ჩაულებრივი აა რა ქვია ბლოგსენკა კუთხეში წერი IP და ანუ ვინ ვერ შეამჩნევს მიკვრის და პლუს მაგას ანუ მეკითხებით როგორ შემოვიდეო ანუ რა თქინდა ჩემოსვლა ანუ ესა უბრალოდ სტრიმი რო უყუროთ ანუ განა გიშ თუ გინდა ჩემოდით მაგრამ ანუ ეს უბრალოდ სტრიმია და ანუ რა თქინდათ თქვენ თქვენ როგორც გინდათ ისე აი ასე ამიტომ ეს სამი წუთი ანუ ანუ ბრალდ ორი როგორც ქვია აუ რა სჭირს ამას რატო ასე ხო აი ეხლა ავიღოთ ჯუნგლების რაღაცეები აა ლიანევი თუ ლიანევი თუ როგორ ქვია ლეავს თუ სადმე აქ ნახავ და ეხლა უნდა ვიპოვოთ დაბეჭავალ აი ესა ხო და ეხლა ძალიან კარგად ეს არ გავს კარგ პორტალს ნამდვილად არ გავს მაგრამ რაც არის არის თავარია რაღაცა იყოს აჰა ეხლა მოდი ჩავოკიდოთ ფანარი თავარია იყოს აი ასე э რა არის ვერ გავიგე კაი რაც არის რა თავარია იყოს რა რა რა ვის რამეს გავაკეთებ და კაი აა э age of simulace ი გადაიღე არ ვიცი რა დაწერე როგორ წავკითხე წავკითხე მაგრამ აა რა ქვია აა არ მიყვარს ახლა ანუ ეს Minecraft-ზე არის უფრო ჩემი არ ხარ სად არის IP არ მინდა შეურაცხყოფა მოგაყენო ან რაღაცა მაგრამ დაჟე ყველა ანუ დაჟე ყველაზე სულებს კი დაინახავ და აი აქ IP-ს სერვერის ან შეურაცხყოფას არ გაყენენ მაგრამ უბრალოდ აი თვითონაც ხო ხედავ აქ IP რო ახატია და ანუ არ შეგიძლია დაინახო თუ როგორ აჰა აა მოკლედ დავეროთ ახლა ცოტა ხანი და ბარე რამე დავამატოთ ახლა სანამ დრო არის რა ვიცი რამე გაუკეთოთ ძალიან ლამაზი პორტალი არ არის მაგრამ მეცდები რამე დავამატო რაც მოუხდება აა ამიტომ აუ რა უნდა უყო ახლა ამას არ და ისე კაი იდეა რა შეიძლება ძალიან ლამაზი არ არის და რაღაც ჩხანს გავს. აა, ათარი არის და დარჩა 40 წამი. ზოდ მომერი მოდერი მომე, ფლის. ტირექსა. არ არის საჭირო მოდერი, მაინც არავინ არ იქცევა ჩემ სტრიმზე. თუდად უბრალო მაყურებლები არიან, ამიტომ არც ვაპირებ ვინმესთვის მოდერის მიცემას, იმიტომ რომ ვიცი მე მოდერები რას აკეთებენ, არ ვიცი რა შეუძლია და რა არა, მაგრამ მაინც არ ვაპირებ მიცემას. და დარჩა 15 წამი და გამარჯობა ბაკო ბოსთა ხორა ბოდიში არასწორად უკითხულობ შენ გვარს არ გეწყინოს მაგრამ მაინც აი ასე და აბა შევამოწოთ ну შეიძლება მართლა არ გავს მაგრამ ძალიან кай არის ფიქრობ შევაფასებ კიდე რა არის? ეს რა არის? პორტალი, ოკეი. აჰა, ლეგენდარული. მე კარგად ვაფასე ყველაფერს. შემდეგ მოდის ა ისე პორტალი, მოდი ახლა შევაფასოთ რამე. აა კარგი. კარგზე გამარჯობა. აა და ახლა მოდის არ ვიცი ვისია, რა ყველა რაღაცნაირს აკეთებს. აჰა. ასე შევაფასე. ამიტომ და ეხლა კიდე ჩემი ამავ ნახოთ როგორი არის და ეხლა ყველა შეაფასებს ცუდიაო როგორც მე ვიცი და აა მოიცა კაია რა კიდე ეპიკურია ერთი სუბუც რა ბიჭო რა ერთი საბიცა რა ვერ გავიგე რაღაც ეხლა ვიღაც ის ეს კაცი რა არის ესა აა რა ვიცი, რაც არის არის რა. აა შევაფასოთ, აი როგორც ორი დეკაია. ისე შენისაძრის ჩემი როგორ შეაფასოს? გამომწერებ. აა ეპიკური. ეს ვინ არის? ჰაგივაგი თუ ვინ? კაი, რაც სულელეს ვამბო. აიტო როგორ შევაფასე, შევაფასე. რამდენი უნდა აქვია? ვაფასო ახლა. აჰა. კივატონი. კაი და აქვია ჩემი სკორი არის 7 და გამარჯვა ვიღაც ბანი გირლმა. ვერ ხდები როგორ უნდა გამარჯვონ, მაგრამ მოდით ახლა ვითამაშოთ მარდერ მისტერი. ზუსტად გავიყვანა ლობიში, მოდი შევიდეთ. ძალიან დიდი ბოდიში აა ვინც წერს მადლენა ხო? ვინც წერს აა მაგრამ სამწუხაროდ მე არ მაქვს ისეთი ძლიერი კომპიუტერი, ან ძლიერიც არა, ეგეთი ქულერი, რომ საერთოდ არ გქონდეს აა ჩემ კომპიუტერს ხმა, ამიტომ ძალიან დიდი ბოდი. შეხა ვითამაშოთ Murder Mystery. აა ხო, Murder Mystery. ლაიქები, ну, პრინციპში საჭირო არა, მაინც მე სტრიმის შემდეგ გავა. Hide and Seek ვითამაშებდი, მაგრამ მოდი ვითამაშოთ ჯერ. აა და ავირჩოთ პირველივე კარტა. გისურვებ 1000 გამოწერს. ძალიან დიდი მადლობა. მიხარია ამის წაკითხვა და მოდი დავაველოდოთ ახლა. აა ცალკე ვიყურებ ახლა ტელეფონიდან და მე როგორ თამაშობ, ამიტომ კარგი და დაიწყო. არ ვიცი ვინ ვარ, მაგრამ ჩემი როლი არის ვინ. აბა ახლა გავიგებთ. ჩაოლებრივი არის ჩემი როლი მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვა, მე მარდენ მისტერის თავში დიდად არ ვიცი, просто ის ვიცი რომ უნდა აიღო რაღაცა, ხო იმ კოლექტივა გასაგებია, უნდა შევაგრო რაღაცეები და დავამარცხო მანიაკი. როგორც მე ვიცი, მაგრამ ეხლა გოლდებს აქ დიდად ვერ ხედავ, აუ დავიბადე. როგორ გამოვიდე აქიდან. აუ. აი დავიბადე, მიშველეთ. აი იქები ეს ექნა. როგორ გამოვიდე ხლა აქიდან? აა, სო სო სო სო სო გადი გამიშვით. აუ, გაჭედილი ვარ. რა გავაკეთე? აა, არა. რა მჭირს? ეხლა აღარ ვარ გაჭედილი. აუ, ვიღაც აი, თითქოს ეს არის მანი, აჰა, სისხლიანია თუ არა ეგეთი აქ რაღაც. უკვე 900 გამოწერი. ყავს გილოცავ. მადლობა, დიდი მადლობა. აა მომკლა ვინ მომკლა აი ვიღაცამ აი აქით აა კაი მოდი კიდე ერთხელ ვითამაშოთ აუ ვიპ რა ქვია ვიპს შეუძლია შესვლა exit to hub აუ კიდე ერთხელ so აი აჰა დაველოდოთ სად არის ეს დაველოდოთ ახლა 20 წამი და ახლა დაველოდოთ აა ხო ახლა დაიწყება აჰა სოიკარი ინკორექტი ისე ვარ ეხლა ამჯერად აღარ მინდა რამე დაბაგვები და რაღაცები და პროსტა შემაგროვებინეთ ცარიელი ოქრო წადი რა რას მოყვევი და უცნაური ვიღაცაა. აჰა, ო ასამახიერა, გადით რა ყველა. აა როგორ ჩავარდი აქ? დამჭირს. აი აი არ მიყვარს აბა მარდერ მისტერი რაც იმანდროულ ყვა. არ მიყვარს და ისეც არ ვთამაშობ და იმაგიტო არსო შევდივარ მინი თამაშებში, მაგრამ ეს ჩემი პირველი ჯერია იმის აღსანიშნავად რომ 900-ს გამოვწერი მყავს მაგიტო შევედი შენი სერვერი შექონი და შემოვალ შენი IP მოვწერი ჩემი სერვერი კი მაგ და პოსტიც კი დავდე მაგრამ ანუ აზრი არ აქვს შესვეს ჯერჯერობით იმიტომ რომ აუ ეხლა აი მარდენ მისტერის უნდა თამაშობდეს პრო რა აუ შემიშვით რა თუ შემიყავთ. კაი, არ შემყავენ, ნუ შემყავ. უკვე მოკვდა ვიღაცა. არანაირი ოქრო და აი, ვიღაც იყო და მომკლა. აუ, კაი, ეხა ჰაბში გავიდეთ. და იცი რას ვიზავ? იცი რომელ სერვერში დავსტრიმობ და ჩემი პაროლი ტრაკუნა ვიღა ჩესულია სერვერში. და YouTube-ი მე დიახ არაფერს არ მეტყვის ამაზე, რომ თქვი რა ციტყვა, მაგრამ იცი რა სერვერში დავსტრიმავ? სადაა რა ისლენდი? აა და ეხლა უნდა გავაფარო ორი ჭამი ეკრანი, რომ ჩემი პაროლი ვერ დაინახონ. ოპ. აუ, რიჩი დახურე, ორი ჭამი. აა ცოტა ხეთ უნდა უქნა რეიმო და ეხლა თქვენთან გადაიფარა ეკრანი ორი ჭამით შევარ ჩემ აკაუნტზე და მერე ყველაფერი გამოჩნდება. აი ასე. ნუ პრინციპში ეგ არის. აა, so, ახლა შეგვიძლია ისევ დავაყენოთ ჩემი ეკრანი. so. აი ესა და ხო ხედავთ ახლა ეკრანს, მოიჩა გამოჩნდება. ვა, როგორ ხარ იოსებ, დაალაიქეთ სტრიმი. გამარჯობა. და წესით და რიგით ჩემი ეკრანი ახლა ისე უნდა ჩანდეს. როგორც მე ხვდები, ახლა ისე გამოჩნება, so აი ეგ არის. გავადიდებ და გამოჩნება და ჩემ აკაუნტზე უკვე შევედი. აა, ამიტომ აუ, რატო არ ვინ არ არის? თუ არ ვინ არის სერვერში. აა, ხო ხარ, ხო ძე იოსები. ვარ, იმიტომ რომ უკვე 900 გამოწეს ავედი რაც კაი არის. ამიტომ აი ალო ვინმე არის ამ სერვერში? თუ არ კაი არის, კი. э მარხა ვინმე არის ამ სერვერში? ეს დაროას ნიშნიკა. ხოდ ერთი მოთამაშე, ანუ მე და აბა მოდი გამოვიდეთ ლობიში და არ უნდა მოწყოს წესით არანაირი პაროლი ან წესით ვინმე უნდა იყოს სერვერში აი არა მხოლოდ მე ვარ კაი გავა გავალე ხა აქიდან და მიჩენია სხვა სერვერში დავსტრიმო რამე ნიკას SMP-ში კი ბატონო просто შევდივართ გადავფარავთ ეკრანს ცოტა ხნით. მოიცა. აი, ასე. ოპ. გაკრა. შევდივართ ჩვენ აკაუნტზე. კომპის რა ვერსია გაქვს მანდ, გეტყვი მოიცა. მე მაგ აა მოიცა გეტყვი რა ვერსია მაგ. ორი წამი დაველოდე. ჩემი ვერსია არის აა 19054 2846 აჰა რაც კიდე ის გიქნია გითხარი ჩემი ვერსია Windows 10 აჰა so ახლა ჩემი ეკრანისე გამოჩნდება ზდ გამარჯობა არ დააგვიანე სტრიმზე იმიტომ რომ ახლა დაიწყება ყველაზე საინტერესო ჰაი დაუწეროთ და პრინციპში ჩემი ეკრანი ჩანს კომპის მონაცემები დაწერე რა რაში გაინტერესებს? მოდი ამათ ახლა დავწეროთ სტრიმი მაქვს, მაინტერესებს რეაქცია პროსტა. მაინც როიცოდეს. ა თუ რამე იმის გამო არ რაღაც გამოწერები მინდა და რაღაც პროსტა მაინტერესებს რეაქცია. ოკ. ისე ანდრია, ანდრია, ზდ გამარჯობა. საჩევიდეთ ახლა ხომ იმნახოთ. საჭხაროდ კვესტები მოაშორეს. და ეგ ამინოს Windows 10-ის კი არა Minecraft-ის ვერსია, კომპის Minecraft-ის. აბა შენ გამოიცანი რა ვერსია მაქვს. შენ ჩემზე ერთი ფაქტი უკვე იცი, რომ მე არ მიყვარს Minecraft-ის ყველაზე ახალი ვერსია. ან ეგ ფაქტი დიდი შესაძლებლობით იცი, რომ ხოთ ძველ ვერსიაზე ვთამაშობ, ამიტომ ალბათ უკვე გამოიცნობ რა ვერსიაზე ვთამაშობ და ძნელი გამოსაცნობი დიდად არაა. ჰეი, გამარჯობა. რა რაში მაინტერესებს იუ წაი რა რაში მაინტერესებს იუთუბერი ხარ და მონაცემები ანუ და იწოდეს ხალხმა რაც ვერ გავგე რა ქვიან რა ქვიან ამდენი სახელი რას რა რაში მაინტერესებს ა ანუ ყურე როგორც მონაცემები შენ ამჩნევო ჩემი კომპიუტერი ძალიან ჭედავს ხანდახან სტრიმზე ასე ვიდეოებზე ამიტომ ჩემი კომპიუტერის მონაცემები არის აი სამი პროცესორი. თორე განა რამე მინდა, ჰა. აი სამი პროცესორი და 10 წლის წინ ალბათ გამოვიდა და ეხლა არ გაგიკვირდა და მაგიტო ჭერავს. შემდეგი კითხვა. აა ორ წამით აა 1.19 რაღაც. არა, მე 1.19 ვერსიით ავთამაშობ, არ ვიცი რაზე ამ მარა წესით ამაზე. ვერსიით 19 ვერსიით არ ვთამაშობ, მე ვთამაშობ ვერსიით აა, ნაკვია 1.14.3 1.14.3 იმიტომ რომ მე არ მიყვარს მაინკრაფტის ახალი ვერსია და არ მომწონს ის მოთამაშეები მაინკრაფტში რომლებიც თამაშობენ მაინკრაფტის ახალ ვერსიაში არ მშურს მაგრამ არ მომწონს შემდეგ კითხვა აა რა ქვია შენ რა ქვია ვის რა ხქია მე? აგ ჩემი არქის სახელი წაიკითხა ნიკნეიმი და გაიგებ რა მქვია. აუ ძალიან შუის კომპი. დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩემი მე არ ამა კაი კომპიუტერი, ამიტომ რაც ვაქიმ სტრიმავ და იმით ვიღებ ვიდეოებს. აა 1.14 3 გასაგებია. ხო, თორე ხა არ დამიწერო რომ ძალიან ძველი ვერსიაა და რაღაცა, იმიტომ რომ ჩემთვის ვერსიებს არ აქვს. განსხვავება მთავარია რომ იყოს ძველი ვერსია. აა თორე ისე არა გმადლობთ არ მიყვარს ერთი 19 ვერსია და აი არც მაინტერესებს 1.20 1.20 როდის გამოვა bedrock э, edition-ში ანუ ყველა წესით 1.20-ის განმოწრა შესაძლებელია მაგრამ არ არის გამოსული დიდი შესაძლებლობით მაგრამ მე ნუ მეკითხები დეველოპერი არ ვარ ამიტომ თან minecraft-ის არ ხინახე რა მიეცი მაგ კომპიუტერში. ან როგორც მე მითხრეს, მე არ მი ანუ მე ეს მაჩუქეს, მაგრამ ანუ ამ კომპიუტერში ფული არ მიმიცია, მაგრამ როგორც მე ვიცი, დაახლოებით აა 1200-მდე ლარი. მაგრამ გეუბნებით, რომ 10 წელს გამოვიდა, ამიტომ აა აა შენ ეკითხა, სინამდვილეში რა ხქვია? ამ კომპიუტერს Sony, რა ვიცი, რაზე ამბობენ, ვერ იმას აა ვერ ხვდები. შემდეგი კითხვა, აუ ვერ გამაპიარებ? ანუ მომისვინეთ არხის გაპიარება, ანუ შემიძლია, მაგრამ უბრალოდ არ მიყვარს, ოდესაც სხვის არხს ვაპიარებ, ასე ჩაოლებივ. ეხლა არ გიხსნით რა, რაშიცა რა საქმე. ანუ ოდესაც მეუბნებიან, აუ გთხოვო რა, ჩემი არხი გააპიარე და რაღაცეები, ანუ ხო ხვდებით რა, ანუ ანუ არ მიყვარს რა როცა სხვის არხს ვაპიარებ გააპიარე რა ჩემი არხი ანუ რისთვის აკეთებ თამას ანუ ყველაფერი კი გასაგებია მაგრამ პროსტა აზრი არა კაი შემდეგ კითხვა რომელ ვერსიაზე ხარ 14 სამი უკვე თქვი კომპიუტერი გადაიწვა არა უბრალოდ ესეთ ხმა დაახარ მიცანი დათო არ შენი მეგობარი მოდერი მომ მოდეს არავის არ ვაძლევ ამიტომ ბოდიში და ვერ მივხვდი აა რა ვერ მივხვდი აა სეფე რა საფელი რაღაც შეიძლება არასწორად დაწერა და რა გქვია უნდა დაწერეთ რეალურ რეალურ რეალურადაც იოსები ქვია ხო გონი მივხვდი რაზე აუ ძალიან თხოვარდა სერიოზულად თხო და პოსტე მაინც each go ხო ორი წავით ესე ვიდგები შენ არხს ნახავ ახლა. და რამდენი გამომწეიყავს? 58, ხო? მოიცა აა დასე იღებ ვიდეოს. ანუ ყრე გეტყვი. რა ან ყრე რამდენი წლის ხარ? შენს აზრით ხმაზე რამდენი წლის ვარ? ან გეტყვი რამდენი ვარ? უბრალოდ მაინტერესებს რამდენი ვარ შენს აზრით. აა რა თქვია? ანუ გაპიარებას რაც შეეხება. ანუ არი ფიქრო რომ გაპიარება მეზარება ან რაღაცა, მაგრამ უბრალოდ იცი რატო არ ვაპიარებ? უბრალოდ საქმე იმაშია რომ მოიცადე. ანუ საქმე იცი რაში არის? აა საქმე იმაშია რომ ანუ შენ ყავს 58 გამომწერი და 58 გამომწერი არის ძალიან ცოტა. ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ბევრმა ბევრმა არის შენი აღდე. მაგრამ და ან რეზი ტოპ GG 12 დიახ სწორი არის ხმით მიხვდი მე მეთქი იფიქრებს ახლა 14 20 ვარ და 12 წლის ვარ უყურე ანუ ხო და ხო ხდები ანუ არხების გაპიარება არ მომწონს რა ან ვერ ხდები ანუ რაზე აქ ანუ ჩემი გამოუწერები მაინც არ გამოიწერენ რა შენაც თორე კარგი რა ამ ამ ერთხელ რა მოხდა არი და შენი წენი მარ მართლა მყავს არხების კაპიარება ამიტომ დაველოდების შემდეგ კითხებს თორე ისე არი ფიქრო ცუდი ადამიანი ვარ არ მინდა რომ ყავდეს ბევრი გამოწერ და რაღაცა პროსტა არ მიყვარს არხების კაპიარება რა ან გამიგე რა ან ამ სიამოვნეს მე 384 subscriber-ი მყავს აი რა შეიძლება ლუკა უგულავას რო ყავს 384 გამოწერი ან მაგის კაპიარება ჯერ შეიძლება იმიტომ რაღაც უკვე ყავს გამოუწერებიში და ანუ და ანუ ასე ჩოვლები ხო ვერავითო და ანუ გამომავობ რო ანუ რაღაცა პროსტა ანუ თავარია ყავდეს რა ანუ გამოუწერები ნორმალურად 100 100 მაინც კაი რა გამიტყდა კაი ეხლა მართლა რა ანუ არ მიყვარს არხების გაპიარება არი ფიქრო რომ ხოლოდ ჩვენ არ გაპიარება ათმა ადამიანმა მითხრა რა ქვია გამაპიარეო მაგრამ არ გავაპიარე მაგრამ მართლა არ მიყვარს თორე სიამოვნებით თორე ისე არ მიყვარს გაყიარება არხების და ისეც არავინ არ გამოგიწევს თუ იმას ვიზა ამიტომ დაულოდები შემდეგ კითხვებს აუ ეხა გავაკეთო აქ აი მოდი გავყიდი მაინც არ შემოვდივარ ამ სერვერში და რაც არის არის აა კაი ამიტომ შევალე ხა ჩოლები სურვაივალში აღარ მინდა დიდად არაფერი აჰა აი ასე და სანამ დაველოდები ახლა კომენტარებს სალამი გამარჯობა აკინ სტარ გამარჯობა მარიტო მე 104 გამომწერი ყავს. ანუ кайია რო 104 გამომწერი ყავს. ანუ აი ასე რა, ეხა კიდე დაველოდოთ რა. მოცა ჩაიტვირთება ბოლომდე. აი ისე ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ეხლა. რამდენი გამოწერი ყავს, ანუ მანუ არ მიყვარს არხების გაპიარება, ანუ პლუსებიც და მინუსებიც, ანუ ვერ არ ვაპიარებ უბრალოდ და ვსო, გამარჯობა gamer-ga თუ gamer.liga ანუ იმიტომ არ მინდა არხის გაპიარება რომ ანუ მე არხებს არ ვაპიარებ ანუ რაც არ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ ანუ საქმე იმაშია რომ ან ჩემი გამოწერები მაინც ან არ გადავლენ და ან თქვენ არც არ გამოიწერენ ანუ კომენტარებსაც არ წერენ დიდად და აი როცა ლინკსტონ გადადით და გამოწერთ თვითონ ჩემი არქივი მაშინ არ გადადიან და ანუ ფიქრობთ თქვენ ფიქრობთ რომ თქვენზე გადავლენ ანუ არ ვაპიარებ რამე არხებს ანუ ისადგინე თუ ხარით მაგრამ არ ვაპიარებ მე არხებს ამიტომ ბოდიში აა არქების არქების შეფასებას აკეთებ ხოლმე თუ ანუ უყურე როგორ შეფასებას არა ან ეხლა რო აღდგენ რომელიმე იუთუბერის არქი განვიხილო არა მაგრამ ეხლა აი რომელიმე ეხლა ემილი ახარვეს ბავშვებს და ეგეთი რაღაცა შეიძლება ცოტა ითვლება შეფასებად მაგრამ ისე არა აი ვაკეთებ მაგრამ თუ გინდა შენახ შევაფასებ არც უნდა გააპიარო შენი ნება ან თქვენ არ გეჭინოთ, მაგრამ მე მართლა არ მიყვარს გაპიარება, ან ხო რა. ისე ხო, რა ქვია, კომპიუტერი არც უნდა ისე რა ქვია, რაც შეიძლება ატინსტარ, ხო? შენ ხარ ძალიან კაი იუთუბერი და დარწმუნებული ვარო, შენ 1000 გამოწერს იმსახურებ შენ ვიდეოებს ძალიან კაი რეზულტატები და გისურვებ წარმატებებს შენ ახსე გადავედი და ძალიან კაი ნახვები გაქვს ამიტომ წარმატებებს გისურვებ და იმედია ისეთ ახვალ კომპიუტერი და ტელესმაილი გამარჯობა ნიკატო ხო რა კომპიუტერი მაქვს ასეთი ამიტომ აუ რა შეჭედავს ამ სერვერში არ ჭედავს და სამყაროში ჭედავს რა რა შეჭირს კაი. მოდი ახლა იცი რა გავაკეთოთ? კითხვებზე პასუხის გაცემას გავაკეთებ. კითხვებზე პასუხის გაცემას გავაკეთებ, იმიტომ რომ დღეისის სტრიმზე მაინკრაფტი მომწყინდეს დიდად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ამიტომ მოდი უცად ახლა აი ასე და გავაკეთოთ პასუხის გაცემა. ორი წამით გამორთოთ ეკრანი დიდი მადლობა ასევე. აკიმ სტარ, მართლა კაი იუთუბერი ხარ. აიტო წარმატებებს გისურვებ. ორი წამი ეკრანი უნდა ჩავაქრო. ეხლა უნდა ვიპოვო რამე ფოტო, ორი წამი. აა ეხ მე არასდროს არ მომემატება ნახვები. gamer ga isa ga წერტილი ა შენ ნახვემი მოგემატება მთავარია ისრომო ან მე გეუბნები რომ ეს ნელიც არის და მარტივიც ან ვერ გეტყოდი ერთ იმაზე გააკეთებდი ამას ერთ წკაბზე ან ერთ ან დასაწყისში ანუ ვერაფერს ვერ მიაღწევ რა ანუ დრო სჭირდება რა მაგას მარა ანუ ანუ მიაღწევ წარმატებებს გისურვებ ეხლა გავაკეთოთ ესე აა აი ასე აჰა ორი წამით აჰა გავხსნათ და წესით აი ახლა უნდა იყოს ეკრანზე ესეთი რაღაცა აი ასე დაახლოებით და დავამატოთ ეკრანის გადაღება და იმედია აი მე მინდა რომ თვითონ ეკრანი ჩანდეს ეკრანზე რო აი თვითონ ეკრანზე რო იყოს რა აა ხო აი რაღაც მსგავსი არის აა ხო იმედია ხალხს უბრალოდ ეგრეც იქნება აა კი დისპლეი კაპჩური არ მომდა გამოდის so წესით ახლა უნდა იმას ქნას მოიცა შეგძლიათ უკვე დაწეროთ რამე კითხვა და პასუხს გავცემ რა ვიცი არ ვიცი გაქვთ თუ არავე კითხები მაგრამ მაინც რადგან 9-ს გავწერია აა მოკლედ თავარია არ დანებდეთ და მიაღწევთ ზუსტად მაგის თქვა მინდა მეც ამიტომ არ დანებდეთ და ყველაფერს მიაღწევთ გეუბნებით ძალიან მეურამეს მიაღწევთ აი ასე. So, ახლა შეგძლიათ კითხვებზე პასუხი დამიშვათ და თუ არა გაქვთ, შევილია უბრალოდ სტრიმი დავამთავრო, იმიტომ რომ თვითონაც ხვდებით, რომ უკვე აზი აღარ აქვს, რაც არის არის. ანუ აა ხო რა. აი. მოკლედ, გონი აღარ არის კითხვები. რამდენი წლის ხარ 12 კაია რო არის რაღაცა მაინც მოდი ახლა არინდა ეგეთ კითხვები მაგათაც საცხოვრებ და რაღაც თორე არ მაინტერესებს ორს არ გავცემ აჰა გავცემ რა კითხვებზე პასუხებს რა ხო თქვი 12 ხო თქვი 12 წლის ვარ რატო წერო ჯერ 12 აი ფიქრობ აღარ არის არანაირი კითხვა ან შენ რო ვიდეო გადაიღეს კონის ბუკინან წავშალე შენ რა რაც თქვი და ვერსად შე შევდივარ რა ქნა რა საპირები YouTube-ში მომავალში ლუკა უგულავა წერს აა უყურე აა უყურე მე არხზე დამიდებია პოსტი მე არხზე დამიდებია პოსტი იმაზე რო ანუ თუ მე ავალ 1000 გამოუწერზე შეიძლება მე გადავიღო ვლოგი სახელად გერმანიაში გაფრენა სადაც იქნება მონტაჟი ანუ რომელიმე სიტყვაზე ტირექს ამ რო გადაიღო ვლოგი არნარი მონტაჟი თუ რამე ტირექს არ ვიცი უყურებ თუ არა ამას მაგრამ აი მონტაჟების და რაღაცების გარშე ეგრე არა აი ეგეთ რაღაცას რა საპირებ 10k გამომწერთ დიდი შესაძლებლობით 10k გამომწერს უკვე უკვე აი კომპიუტერი მექნება ამიტომ აა რა ვიცი რა кай იქნება რა და შემიძლია რამე გავაკეთო რა სერიალი გადავიღო დაახლოებით თუ არ მოგატყუებთ ჩემი არ შეიქმნა 5 თვის წინ მაგრამ ისე სავითვეა იუთუბერი ვარ და ამ სამთვეში ავიყვანი 900 გამოწერი და მადლობას გიხდით ვლოგებს აპირებ მომავალში ანუ როგორც ვლოგებს ანუ შემიძლია ერთი ვლოგი დავდო ან გერმანიაში გაფრენაზე რა ასე ვთქვი მაგრამ ისე Minecraft გავაგრძელებ. ანუ შენ რო ვიდეო გადაიღე სკოლის ბუკიდან, წავშალე. შენ რაც თქვი და ვერსად შევდივარ რა ვქნა? ანუ უყურე. რიზიკო ხო? ანუ თუ სკოლის კომპიუტერში გადახვედი და ანუ თვითონ შეხვედი იქა რა და რა ქვია ან ცედისკში უნდა წაგეშალა ყველაფერი ან კი არ გეუბნები ყველა პროგრამა წაშალეო შევდა წაგეშალა ყველა ფაილი და თუ ეს გააკეთე მე როცა შეგვიძლია Windows-ი გადააყენო როგორც მე ვანახე შენ ეკითხა შენ кай კომპიუტერით ძალიან ბევრ რამეს მიაღწევ დარწმუნებული ვარ მაგრამ კარგი კომპიუტერი არ მაქვს სამწუხაროდ და იმედია ხვდებით როგორი არის ეს როცა სხვა საათი და მე არა არის უს მაგრამ кай და ალბათ კითხები აღარ არის და შეიძლება დავამთავრო ა მოდელი მომენტი რამოდენი მოგცე ჩელ ალექსანდრით როგორც თუნც ხარ რამოდენი მოგცე ახლა სტრიმი უნდა დავასრულო და რა შეჭirdება ამიტომ ახლა სტრიმი უნდა დავამთავრო და ალბათ კითხვები აღარ არის ამიტომ მადლობა რომ უყურეთ სტრიმს და ყველას კარგად და ახლა სტრიმს გამოვრთავ რამდენიმე წუთში ამიტომ სამ კითხვები გაქვთ უცბად დავამთავროთ მოდეს ნუ ითხოვთ თავს თავის ნება ხო მე რო ვიაქტიურე შენ სტრიმზე მომცე მოდეს აქტიურობაც საქმე არა არ ვაძლევ მე არავის მოდეს კარგი თავა მადლობა რომ უყურეთ სტრიმს ყველას